Muito bem, tudo pronto? Vamos nessa! Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. E o jogo de hoje é The King of Fighters Max Impact. E eu vou escolher... Cadê o gordão? Mas que droga! Não tem gordão! Ah. Cadê o gordão salva fichas? Não tem o Shang aqui. Eu vou escolher o Clark, que é o meu segundo salva fichas na saga Nessus. Eu nunca zerei esse jogo antes, vai ser a primeira vez. Além disso, eu joguei uma vez no lançamento e não tive interesse em jogar de novo até agora. o Oh, Karen! Ih, olha a filha do Metal Slug ali em cima da árvore. Eu estou jogando desde o Top 94. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente. Já joguei até o KOF 11. O gato ali é atrás. Ah, tem um maluco andando em volta do Clark. 背後に立っている者が勝者として次の相手と戦うことになりますそれがルールです 今回のトーナメントはサウスタウン全体が戦いの場となります相手は常に顔を合わせているファイターかそれとも新たな挑戦者か楽しみですおっと一つ言い忘れていましたが負けた場合は命の保証はありませんのでご注意それから皆様にはノーという選択はありませんのでよろしく。 <laughs> Muito bem, depois de muito blá blá blá, vamos para a primeira luta. E a primeira luta será contra a discípula do King Capuan, Shailin. É a minha personagem favorita do Maximum Impact. Ikimasu. Round 1, fight! Rolê! O que? Não pegou? E olha o Shang aí. ah, o Shang não tá no jogo, então eu botei ele de easter egg. Round 2, ah, Maldito Gilson! É isso aí, vencemos a primeira luta. E agora, Leona. 五感を研ぎ澄ますも Round 1 Fight! Olé! O quê? Vocês viram isso? Clark passou por dentro. Hum. Toma! さて、次の相手はロックです。E agora, の高ぶりを抑えられねえ。行くぜ しいなうずくのかイエスー K.O. Ah, moleque! Perfect. Winner! Round two, fight! Running! 渋いねさて次の相手はマキシマです E やこら r キシマ i さっさと済ませるぞオーライ腕がうずくぜラウンドワンファイトオッパー、切り止めてやパウルストリート。見せ物。 Viciously block! Vai, vai, vai, vai! Ah! Ah, Viciously block! Toma!

isso aí, vamos para a próxima luta. E agora? Atena! Atena, ikimasu! Ikimasu! Atena, ikimasu! Vamos lá, hein? Round 1, fight! O quê? Subindo! De novo! A Tapando street! Olê! Ah, agora passou direto. <laughs> às vezes ele não se joga e às vezes ele se joga e não pega. Eu sempre passo pro mano. Round 2, fight! O quê? Ah! O que foi isso? pegou de novo. Toma! Dodgebox! KO! <laughs> Winner! Muito bem, Atena fora de combate. 次の相手はアルバです。いいよ、ガーレン。貴様にはここ私の野望の前に砕けちゃう。いや、ゴアラ、アオバ。ラウンド1、フ Sim, quando ele é derrotado, ele fala a mesma coisa que a Julie do Street Fighter. Round 2

相手はバトルトーナメントの主催者デューク氏です最後にふさわしい戦いをお願いしますよ E agora, vamos para o chefe! Duke! i n 私がお相手するという思考です。楽しんでいただけることをお約束しましょう。E o cara aí! 代価は払ったものお前の血でな Vamos lá, nunca enfrentei esse boss antes, hein? Que isso? Olha meu life! derrotado esse idiota. Vamos lá que é pra decidir. Round three, fight. Não. Oh. Pare com isso! Pare com isso! Toma isso! Ah, moleque! Isso! Muito bem, agora o encerramento. foi fazer companhia para aquele cara da metralhadora do Metal Slug. Ura ka. Nanika ga hajimarou to shiteiru no ka. Yakkai no koto ga okinakereba ii na. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você quiser ver mais vídeos como esse, já sabe, não esqueça do like. Obrigado por ter acompanhado até aqui, conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima!